Aste hontako bideon, ikuste dezuen bezala, liburu bati buruz hitz Aurreko baten paseatzen hijoala bigarren eskuko liburu denda baten ondoti pasan itzan eta ezin izan un tentazioa eta barrua sartu nitzan. Sarreran zeuden liburu pila baten artetikan, baten portalak atentzioa deitu ziten. Eta bueno, ba, liburua pixkat behidatzen haitu nitzan, lagurpena irakurri nun, eta nahiko intriga sortu ziten. Baino, ikusi nun aurreta gazte literatur kolekzioko azala eta nik aurra ez eta gaztea bai, baino hain gaztea ez naiz ja. Liburuan itxura asko gustatu zitzaiten, laburpenak intrigatu nindun, baino buruei bueltak ematen nahi nintzen aber merezizun erostea edo ez. Eta orduan, Booktuberbun Boom lehiaketaz guatu nintzen, eta pentsatu nun. Bueno, ba, liburu erosiko dut, irakurriko dut, eta aprobetsatuko dut bideo bat ikeko, Booktuber Boom lehiaketa zer dan esplikatuz, eta liburu buruz hitz egiten. Eta hoxe inun, liburua erosi nun, eta bideo bat grabatzen nahi naiz. Zer da booktuberbun Boom lehiaketa? Gipuzkoa Bizkaia eta Arabako liburutegi sareak eta Galtzagorri elkarteak elkarrekin martxan jarritako lehiaketa bada. Eta helburu bezala dauka gazteen arten irakurtzeko zaletasuna sustatzea. Ta zer egin bar da lehiaketan parte hartzeko? Liburu bat aukeratu, irakurri eta bideo motz baten bidez liburu hori gomendatzeko arrazoiak eman. Listo. Tanik parte hartu dezake lehiaketa hortan? Ba ez, zaharregia naiz. Hello darkness my old friend amalau eta mezortzi urte arteko jendeantzako da lehiak eta, eta nik adinoi, bueno, baspaldi ba, xamar pasanun. Egia esan ez dakin ikusen arten adin hortako jende asko ikote da hon, ez daukat idea ikan. Baina, bueno, adin hortako baldin bazeate eta interesatuta baldin bazaudete, deskribapen kajatxon utziko dizuet informazio guztia daukan webgunerako lotura. Hor behiratu eta ikusi ze baldintza bete behar dian eta nola hartu behar dan parte interesatuta baldin bazaudete, animatu. Bueno, eta hau esplikatuta, nik azkenian erosinun liburua iburuzitzen goizuet. Liburuan izena hildakoen eremuan da eta Albiz eta Alba trilogiako lehenengo liburua da. Aitorraran adaigazlea eta liburuak dauzkan irudi zoragarriak iban matarenak dira. Esan dizuten bezala, nei liburuaren portadak deitu ziten atentzioa eta horregatik hartu nun eta sinitzen behiratzen. Bai portada eta kontraportada preziosidade bat iruditzen zaizkit eta barrukaldetik ere marrazki desente dauzka Eta ono, nahi behintzat asko gustatu zaizkit. Bueno, baliburuak amala urteko mutiko baten gora bera kontatzen ditu. Abis izena du protagonistak, eta memoria arazo gauzka. Gauza oso importantetaz ez da gogoratzen. Abis adibidez ez da bere izena, baina bere benetako izena ez du gogoratzen. Aldiz, gero txorrada batzuk etortze zaizkio burua eta horiek bai gogoratzen ditula. Nahastuta dago, galduta eta memoria arazokin egoteaz gain, abis ez dago ondo. Ez da ondo sentitzen. Hotzaz dago denbora guztin eta kasu batzutan konortea galtzen du kalen edo zein lekutan eta lurrera erortzen da. Batzutan dauka sentsazioa eta bere galdetzen dio aber hilda ote dagon. Gaina mm, sentsazio guztietaz aparte, abiz hilerri baten bila dabil, hilerrira juteko ideia hori dauka burun, hilerriko lasaitasuna bilatzen dulako. Hasieratik an ikusten da bere xamarra dala. Ah, bueno, atzea eta aurrea galduta da bilela eta ez dakila oso ondo zer egin, bazkenen ba, ikastolara ere juten da abiz, eta bertan alba izeneko neska baten laguntza jasoko du. Eta, bueno, ba, trilogiako izen ikusten duen bezala, albak lagunduko dio hortikan aurrea pixka eta abentura guztiontan. Eta hortaz aparte, badago beste mutil misteriotsu bat, ez dakiguna oso ondo zein dan, baina ematen duna abisen atzeti da bilela. Eta abis arriskuan dagoen momentutan agertzen dana, balaguntzeko edo salbatzeko. Eta gutxi gora bera hori da laburpena. Trilogia bateko lehenengo zatia izanik, misterio asko geratzen dira argitu gabe. Baina, bueno, hortarako daude, bigarren eta hirugarren atalak espaziotik etorria da bigarrena eta aitaren sekretua da hirugarrena. Nik oso oso errex irakurri duten liburu bada, baina bueno, egia da aurreta gazte literatur kolekzioko izanik nahiko normala dala. Alare esan dizuten bezala, misterioak bai harrapatu nau eta oso gustu aitu naiz irakurtzen. Urrengo liburuk irakurriko nituzke? Bai. Liburu bakoitzagatik amabi amairu euro ordainduko nituzke? Mm, ba, seguru naiz. Igual ja zartxo egia harrapatzen agortarako. Baina bigarren eskuko denda baten topatuko banitu hau bezala bi euro terdia, nik uste baietzer, osiko nituzkela. Mm, zetzai gustatzen intrigak ingeatzea, eta honekin, ba, bai, intrigatxo batekin geatu naiz. Zuek amalau, amabos, eta amasei urte baldin baditu nik gomendatzen dizueten liburua da. Eta hau da dena gaurkoz, eskerrik asko bideo ikustegatik, eta horrengor arte. Aio!